ба сами шумо тамоми мардуми ғариб мерасонем касоне ки дар федератсияи русия фаъолият мекунанд агар шумо аз ҷиҳати регистратсия миграсионӣ ва убури сарҳадотан қисӣ мекашед ба шумо як компания беҳтарин ва боваринокро муаррифӣ мекунем ки компания акаи акмал аст ки бо сад фоиз гарантӣ бо шумо кӯмак мерасонад офис метрои теплистон ва номеро дар рӯи экран албатта аз номи канали калхозобод тв биёед ба шумо тахфифҳо дода мешавад занг занед ба шумо кӯмак расонида мешавад ассалому алайкум пастшои калхозобод тв ин имрӯз нархҳои кмуроро тамошо мекунем кмуро чанд шид ака кмур як ҳафтод як шаст кмури киҷо ака кмури айни хок надорам кмури қирғиз чӣ бози бачо дастан чанди битеса аста як оваста як кумри айни қирғизчи се сомона кумри қирғиз ина бачо се сомон шудага ин айни як ним сомон як афтода як шаст як сомон афто дирам ина як сомон шаст дирам мета ина фок фок надорам аш вестаги санги аст бос китка дорад 아무카야. 아무카? 네, 아까 샹스디 남자 çık. Yine maçı tam tamoşa kinen yaksam onu hafta dirame ge yaksam onu şaz dirame mi takım O Ozi kümür Kırgız kam mı dese ya? Ya kopça şakırı bırak ha? Ya kopça 26 kilo 25 kilo 25 kilo 25 kilo. Har kilo. Xullas yine maçı girtali boşan yaksam onu 60 дирами кмри айни қирғиз 3 сомон бидай номаълума <laughs> қимат мешава ина амрӯзада тапидаги чанд қадартор боша ҳаст ягонча қопчаш даҳаншуя я бордааша бинем ака маълум ая инаакит хок надора ҳамаш санги мега як сомон шастинам ачо ина бозори калхозобод стоянка ина бачо дари стоянкада кимро тапидагӣ майл ака баро рикор шумбода саломат бошед ина рақабора мемонем бачо кимри айни дарко боша ҳаст занг мезанем марҳамат бачо комментарияда бинависед ки арзона қимата чӣ қила марҳамат бачо обязательно лайкати подпискара фаромӯш накунед бачо матароли омад матароли дабор карда рафтеса кимри қирғиз ина қопчада се сомомада инаи қопча савзаш як сомон шас динам айни динам аторида раф як 70 як 60 мешавад